kena fikir satu lah as kita buat macam mana macam mana meriah pun kalau kita buat kita dah rasa Ay, aku punya copywriting confirm ni eh. meleleh orang tengok video cun gambar cun apa semua ni target ni confirm ni ni memang dah aku dah jumpa lubuk lah tapi apa pun yang paling penting rezeki lah kalau Allah kata bukan rezeki bukan juga lah ah, kalau orang Islam lah so apa pun settle dulu dengan atas <laughs> baru kita setting benda-benda ni ha, tu je lah itu ialah nasihat sebab benda tu sebagai orang Islam mungkin efek sikit. Bukan mungkin lah sebab kita pun hidup kita pun benda-benda tu kan. So dia main peranan lah. Ha, dia dia adalah salam dalam salah satu kehidupan kita juga. Ha, so kita tak boleh asingkan lah benda tu. Itu saya punya pengalaman lah. <laughs> sedikit lah sedikit dia punya uh, pen, uh, sedikit punya penambahan knowledge lah kepada semua. Ah uh, tu je lah. Bukan bukan nak jadi sebagai seorang yang uh, kita orang Islam mana dak dia just untuk reminder lah soft reminder. Ha uh, gitu. <laughs> Okey, ada siapa-siapa lagi nak share ke nak tanya ke boleh. insyaallah kita cubalah.